परम पिता परमेश्वर रौरे बड़ाई हो सदा पडायचे ही दयालू झाले धन्यवाद रौरे ही पडायचे स्तुति बढ़ाई दे देगा रौरे ही असीम प्रेम दयाल धन्यवाद रौरे ही स्तुति बढ़ाई दे देगा परम पिता परमेश्वर रौरे बढ़ाई हो सदा परम पिता परमेश्वर